Ээж юу н өнгөрсөн жилээс эхлээд айгүй тийм э, юу болж эхэлж байгаа юм шүү. Амьдрал танд хандлага нь те. Бавжи тоглож юм тий. Тэгэхээр 60 насны дээр хүн өөрийгөө яаж шинчлэх вэ? Аппетит хийгээл те. Тэгээд явхаар хүн ерөөс өөрийгөө тийм хөгшин гэж боддгоо юм байл шүү дээ. За одоогоор ийм өнгөтэй болсон байгаа. Энэ бол явцын өнгө байгаа. Аа аа. А тэгээд та хоёр маань өөрийгөө мэдчихэж байгаа билүү? <laughs> Аа. <laughs> Тэгэхээр бид нар ч олон жил ажил үр хөвгийнхаа төлөө маш их цаг заваа зарцуулсан. Одоо бид нар өөрсөндөө цаг гарах хэсгээр хугацаа үлдсэн байгаа. Энэ бол миний ээж оюун бэлэг 60 настай. Харин энэ бол миний эгч өнөр 40 настай. Ээж эгч хоёр маань нийлээд маш зоригтойгоор өөрсдийнхөө өөрчлөлтийг бас даваалцах шийдсэн. Влог хийгээ шийдсэн. Ээж маань 60 наснаа маш олон зүйлийг хийхийг хүсдэг болсон. Учир нь гэхээр өмнө нь хийж амжаагүй учраас ямар нэгэн зөв зүйл байгаад түүнийг хийхээс ичдэг, санаа зовдөг, бас тийм хил амнаас имээдэг байсан бол одоо ээж маань зоригтойгоор хийж үзэх хэрэгтэй байна гэж бид нар зөвлөдөг болсон. Мөн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг эртгэн олоод түүнийг дагаж амьдрах нь амьдралын гол утга учирын бас нэг нь юм байна гэж ээж маань хэлэх болсон. Манай ээж эгч хоёр үсээ бодуулахар шийдсэн. Учир нь гэхээр эгч маань үсээ цайруулад, бодгон гараад, нилээн өнгө алдсан ган гундуу байсан байсан. Тэгээ дээрээс нь би асуусан янз янзээр будаадсан учраас үсээ бодуулахар шийдсэн байх. А мөн үсээ бодуулахар хатсан чинь үсчин эмхтэй маань тайлбарлах та хөмсгний өнг, нүдний өнг, царайны арсны өнг гэх бүх зүйл үсний өнгөтэй маш хамааралтай байдаг учраас хүн болгон өөрөө өөртөө тохируулаад өнгийг сонгож бодуулах хэрэгтэй гэдгийг тайлбарлсан. Тэгээ тэр хоёр маань ямар өнгийг сонгоо үсээ бодуулж янзлалсныг бүгдээрээ хамтаарай. Энэ влог нь магадгүй таны ээж, таны эгчид урам зориг мэдрүүлэх байх гэж бид итгэж байгаа. Ингээд ээж эгч хоёрын маань өөрийгөө өөрчлөх хуршилттай та бүхэн хамт байгаарай. Бичиж эхэлсэн шүү. За сайхан мөрснөө. Эхлээд яг нэг хайр колор арт усны ер нь яг өнгө бодолтой давнж явуулсан салон байгаа. Аа тийм. Өөрөх нь үсийг харж байгаа юм. Үсийг бас янз янзэр бодож байгаа маа гэх. Мага хин шиг л нь шүү дээ. Би би өөртөө одоо юм. Манай 40 настай ээж 60 настай. Аа? Би хэвчээ сайн дүү болчихсон. Хараасаа би чарахгүй. Тэгэ чарахгүй. Миний үсээ одоо сайн шүү. Нэг сар гэсэн үү? Үгээс хойш. Уул өснийхөө өнгийг өөрчлөлөө гэж орчимны өсөг амар шар болгоод. Ер нь ямар өнгөтэй байж байгаа та өөрчлөсөн бэ? Жоо чиг үлсэн байх тий. Яг үндсэн суур өнгөтэй юм дий. Одоо яг ургацаа өнгөхгүй. Тэгэл энэ өнгөж байгаа л энэ чинь цайруулаад нэг бороо орцсон. Гэтэ та ер нь цайруулж бараг үзээгүй шүү дээ. А тэгээ нэг л удаа цайруулсан юм байна тий. Ер нь өөрийн чинь ер нь сонирхол ямар хөө үстэй бороо өнгөтэй байх чухалчлаг байна би ч нөгөө офис дээр ажилладаг. Тэгээд аюул олон байгууллагатай очиж уулзах гэрээ контракт хийдэг болохоор бас амар нөгөө тод мод өнгөөс цогж гоо. Офис ирэлээ. Яг ажилдаа why not гэдэг. Тийсээ амар гээд ингээд <laughs> авсан юм шиг л яах вэ? Гэтэ гоё штэ. Цавь маяг сарлаа. Миний алдараа та өөрөө тийм жоохон дулаан үрлээ ярьсан байгаа байхгүй юу? Өнгийг ерөөхдөө нөгөө дулаан хүүдээр нь хоёул хоёр ялгадаг. Тэгээ хүүдээ арьсдаг хүмүүс бол ер нь хүүтэн төрлийн одоо өмг цогтөв. А дулаанд арьсдаг хүмүүс бол жоохон дулаан төрлийн өмг цогтөв. Манайх нөгөө хүүтэн дулаан өмг ингээд бараг ялгахтаа бараг бараа өнгийг дулаан өмг хүүтэн өмг гэдэг. Тэгэхээр танд болоор нөгөө намны туяана цацарж байгаа бүх өнгөл нэг тохиромжтой биш байгаа байхгүй юу? За ер нь жоохон обсколдер учраас. Тэгээд хоёлаа нөгөө шоколадаа борч юм уу тэгээд кофе нэг баг хүмүүсийн нэр гэдэг дээрээс нэг борч юм уу тэгээд энэ нүдний өмнө жоохон тийм баг байхгүй тайвар дугаар тиймэрхүү бодол ирлэх зүгээр да бас нөгөө хоёлаа хүмсгнийхээ өмнө жоохон өөрчлөлт тайвар болгож болчих А бас хүмсгэн бод. Ерөнхийдөө нөгөө эмгтэй хүний эмгтэй өнгө хэлтэнгүү бүхэл хүний нүдний өнгө, хүмсгний өнгө, өсний өнгө гэдэг ойролцоо байж тухайн хүн илүү гоё натурал гоё хатчих юм. Гэхдээ манайхан чинь нөгөө өмсгөнийхөө өнгийг өөрчлөхгүй ээжээд үсээ өөрчлөхгүй энэ өнгө надад ерөөс нь зөвхөхгүй юм байлээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үсэн дээр одоо хөмсгөн дээр нүсэн зөвхөх байхгүй. А тийм биш. Одоо яг манай тий одоо та өөрөө юу гар. Тий одоо та зөвхөн хөмсөг үсэн харангууд хар бороо байхгүй. Би хүртэл хөмсгөө бодуулсан шүү дээ. Тий. Тэгээд ихэр бас тухайн өсөнд гоё юм шиг харагддаг. Яг үндэ бол нөгөө яг тухайн хүн хөмсгөнд нь царайных нь өнгөнд нь л охирц ус яг гоё байдаг байхгүй. Аа. Тэгэхээр яг бүхэл өнгөд гой зогцсон байжэд гэр хүн жижигтэй л гоё. Ганцхан үсээ өөрчлөхгүй нэ штэ. Биднийхээ өнгийг өөрчлөх юм байна. Пенни тэгээ нэрхэмнэ биднийхээ дэнийг хүмсгнийхээ өнгийг өөрчилж болж байна. А дээрэс нь хувцсныхаа өнгийг өнгөтэйгээ өмсдөг ч юм уу. Тэгжээж тэр хүн гоё. Одоо жишээ нь хүмсгийн заавал өстэй ойр зам ойр зэтгэж болгоно гэж би огт сонсож байгаа юм байна. Анх удаа сонсож байгаа байна. Тань тийм мөнгө зөвхөн чи санд болгүй. Ер нь бол яг нь бид нэр өөрсдөө хүссэн мөнгөөр дураараа аваад чи тэрээр бодолмаар. Үс чинь зөвлөгөө өгдөг. Яг хэрэглэгч одоо юу гэж хэлэн тэрүүгээр нь зогсон зохиоггүй хамаагүй шууд удаа мөнгө авах тийм тийм юм шиг яг тийм ойлголт. Энэ юм мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг чинь дээр хараад тань зөвлөгөө өгнө. Аа тэгээ таны хүсэл сонирхлыг сонсон тэгжээч та дээр нөгөө харилцсан ойлголцол гэдэг юм бэжэж нэг зүйл аа таны хувьд л мовс ажилтаа уучраас бас нэг хэд тод юм бол тохиомжтой биш гэж бодож байгаа шүү. Би болоод тэр өнцгөөсөө хараад таныг нэг өөрт ямар ч гэсэн тохиорсон хэмжээнд одоо гоё яд хар бодлоо тийм аха одоо болохоор миний ус одоо нэлээ ингээд цайлсан байгаа тийм ээ тэгвэл би одоо яг ингээд офстер ингээд байх юм арай л цайраа одоо тийм аха эхнийхээ өдөр яг бодуулчаад оройн ажил дээр ингээд яваал гарсан чинь нөгөө шааралцсан манай ажлаа хараад уурсан авсан л да тухайн үед авсан тэгсэн чинь манай ажлаа хөөх үсээ эргэтэй хүмүүс хүртэл анзаарал үсээ шалуулчих гээл тэгэл Тэр оройноо би гэртээ харьчин гутаал нүхтэй загнуулаад өглөө гараад бороо буцчаад марж найз дээр юуч болоогүй шиг бороо авчих. Шавстай авахд өөрөө хүртэл гихжээд ингээд авах. Яа. Тэгж л биш лээ. Би уусалт нэгэн дараас нь ханаа ноон зургатаа хасан гэж. Уулаа нөө омбре гэж бодсон байхгүй юу? Туяан одоо ингээд нэг өнгөнүүд энэ туяанууд нь яг хараад ингээд хүн шар гэж харахгүй байхгүй юу? Яг энэ туяа бол танд нөгөө зохихгүй туяа байгаа болохоор нэг айгу муухай харагдав. Тэгээд нөгөө өөрт нь зөгсөн тугай яах юм бол өнөр энэ зүгээр ч юм уу гэдэг. Хаалга хүлээж аваад байгаа шүү дээ тийм. Энийг болохоор хүлээж авч чадахгүй таны нөгөө арсны ч өнг, нүдний ч өнгөн дээр зогсохгүй. Дээрээс нөгөө угны ч уусгалтын дээр бас гоё авахгүй өнгө. Ерхийдөө муухай харагдаж байгаа тань. А бусдаар гадны хүн харагдвал ямар гоё өстэй л гэж шүү тий. Ханга шарстэй, шаргалтаа үстэй. Би яг л тэр юм шиг будмаар байна. Яг энэ шиг л олгоод өгөө тэгээд өгдөг шүү. Тэгэхээр яг уусаа филтер тэгдэг шүү. Таны уусаа гоё. Арсны ч өнгөөр, миний зэн одоо нөгөө пропорц өөр болохоор яг тэр шиг болох байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн хүн өөрийгөө маш сайн мэдчихэж ил өөрчлөлтийг хийвэл яг оновчтой өөрчлөлт олно гэж бол миний хувьд зөвлөмөр байхгүй. А тэгээд хоёр маань өөрийгөө мэдчихэж байгаа билүү? <laughs> Аа. Юу н ямар өнгө цохоор нэг яг одоо ингэ хэлснээр л ингэ нүднийхөө өнгө тэгэхээр би бас ингэ хөмсг өнгө өөрчлөх юм шүү дээ тий. Яагаад нэ? Яна шивцэн шүү дээ. Шивс Тийм ээ. Тэгээд бид ихний нэг хүмсгийн ерөө анзаараа. Бид ер нь сүүлүүд байхгүй шүү. Сүүл ахгүй. Тэгээд сүүлүүдэд дандаа шивүүлдэг. Урд нь ингээд дандаа амар өтгөн. Тэгснэ энэ артлын хүмсгэл байхгүй. Тийм үү. Тийм нэг. Тийм яг тийм дөрөв хэмжи дөрвөлөл тийм. Энэ юусоо ингээд ээжээс яваа. Угаас нь цагаан их гардаг. Ээж дээрээс нь дандаа ингээд хар бороор байнга дарж боддог. Байнга тийм байх. Угаас нь нөгөө мөрч бүрөө нөгөө шоколадн бор тий. Хар бор тэрийг та манай шавнер байна гэ бүгдээрээ манай шавнер өнгө гүстэй октод гараад ирсэн <laughs> харин тийм хаа тээ эднэр үсээ гоё ингэж арчилж чадчих байгаа байхгүй юу Одоо энэ таны будцсан байгаа борно уу? Одоо энэ миний будцсан юм даа. Аа тийм үү. Ер нь бол бараг л харахаа гэдэг юм тий. Одоо бол аль залуу Тийм. Үс мөс ингээл өрчин дараа систем хэрэггүй мэдгүй систем бол юу вэ? Ингээд орой өнгөч юм бол орт харагдсан. Тийм үү? Тийм яагаад вэ? Сайн нэрэл зүйл ингээд үс цайруулахад энэ хэдэн гоё цагаан шаргал баснаа. Энэ хэсэгт нэг жоох ус. Улбар шаргалцсан. Тийм ээ. Энэ нэг яагаад 前、ロビンと話たただ便利 халаал малаа зүрчиж за эндүү байхгүй болдог. Үсний эндүүгээр ингэж эндүүдээ үрчгрүүдийг эндүүдээ <laughs> зураг болох гэж байгаа. Тэр юм. Хэмэлэгдэж байна. За тэгэхээр том охинтойгоо ингээд өөрийгөө өөрчлөх ямар вэ? Аа. Гоё юм аа. Би ер нь янз бүр бэлэн шүү дээ. Аа, <laughs> бэлэн. Ээж ер нь өнгөрсөн жилээс эхлээд айгүй тийм Э, юу болж эхэлж байгаа юм шүү. Амьдрал танд хандлага нь те. Павжи тоглож юм те. Би бас павжи бүр нэг ч нээж үтж үзээгүй. Би нээж үтж онлайн таблин гэдэг чинь тархины тэрэг юм болж байгаа шүү дээ. Аа, ээж тархины дасгал хийх гэж тойлоод байгаа тийм. Судаку тоглодог. Судаку тэгээ янз бүрийн тоглоомыг яаж тоглох нь гэдгийг бас орж сонирхож үзэрдэг. Би төрөл бүрийн тоглоом орж үзсэн. Ээжийн даалгавар хийж ирснийг ярьчих уу ээж? Над бас үзсэн юм. Англи хэлний даалгавар хийж ирсэн тухай ярих уу? <laughs> Яриа за. Ээж англи хэлний даалгавар хийж байна. Харсан чи өөс Google Translator орчуулаад хийгээд. Хөөе таад ингэж англи юм сурах юм уу гэсэн чинь. Үгүй ингэхгүй бол амжихгүй юм чи. Үгүй чинь заримдаа нүчгийг хоцорчгоор чинь нөгөө даалгавраа явуулах гэж байгаа юм чинь. 5 хоноод явсан шалгалтаа өгнө шүү дээ. Тэр чинь нөгөө зарим өдөр юм хийж амжин зарим өдөр амжихгүй болчихсон шүү дээ. Ээж яг өнгөрсөн жил Шведэд байхад Шведэд очиход нөгөө Мартагч энтертэй та нөө юуруу явсан шүү дээ. Тэгэхээс л юу нээж амар зөрөгтэй алхмууд хийж эхэлсэн юм шүү тийм тийм өндөр мөндөр юм дээр авирдаг юм тоглоомуд дээр тэгэхэд яг мартагч анх хэлжээс ахгүй ээжтэй тэрэн дээрээс тэ яа тийм ганцлуудаа амьдна гэл бүгдэн рүү авираад байсан гэл аа хоёр дахь орж ирж байгаа юм тийм хамартын бэ. Жаахан юм шиг юм. Яг энэ бүрээ та хэмбэрч байгаа юм шиг. Хана. Аа. Мм. Ноос. Гоё яг 3 сар тутамдаа заавал тайрал салхиж байх зүгээр. Хүмүүсийнхээ үзүүр мэдэрнэ. Юг маань их ихэвчлэн бохирдоод идэг. Үгс маань нөгөө хайрсан тахархтай. Нарсан үедээ нээгдээд хацсан үедээ хаагчдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид хэд нөгөө яг хайрсан давхарга нэгцэн үед нь бодохгүй одоо нөгөө шампанаар ингээд үрээд угаагаад ахаар үгс яг гимтэх тэр процесс яг тэнд явж идэг. Нойт үед нь. За. Тэгин тэгэхээр та шампанаар орол хоёр шампандаж угаад шампан маань өөрөө хөөсрөн шүү дээ тий. Тэр үед нь хөөсөр зүгээр ингээ баазах маягаар одоо үсээ цэвэрдээд шампан болон хөөхөндөө хөөс бэлэх нь шүү. Тийм хөөхөндөө хөөс өгдөөд хөөсөрөн сайхан эснэр хөөсөрийг базаа цэвэрч гэсэн. А тэгснээр хандараа хоёлаа одоо үнэхээр яарж байгаа бол та өмжүүлэгч юм тэгээд өмжүүлэгч анаг 3-аас 7 минут гэсэн дээр ялгаад үсэн ажил гэсэн. Тэгээд дараа нь болохоор энэ өсний одоо өмжүүлэгч өсөн дээр юу болох юм бэ? Амжируулгач болохоор өтөн төрлийн болохоор ер нь өгсөн дээр өгсөн дээр нүрхдэг. А хуйх бол өөрөө шингэн төрлийн нөхсөвтэй байдаг учраас шингэн төрлийн ам тооник төрхдөг. Тэгэхээр бүтгэн төрлийн юм болохоор одоо одоо масаг энэ масаг дижитал масаг амжилтлагч хоёр маань өснөх гэсэн үг. За дээрэс нь хоёул угаасныхаа дараа чихтэй үед нь энэ дээрэс нь чих шүлээд өгч ин хими чи одоо долгионыг маш сайн барьж өгдөг. Хижээл одоо нэг ойл спринт тосоо гашиг та. өнгөтэй гоё юм. Хөмсгөн өмсгтэйгаа бас өнгөн. Тийм ээ. Амар тод хар өнгөтэйсэн чинь хөмсгөн өстэйгээ адилхан болсон байна те. Хүсний өнгөөр. Вау. Ингээ зөөлөрч байгаа. Тийм байна, зөөлөрч байгаа маань. Тэгээд нөгөө нэг тийм ногоон юм шиг туяа байгаадсан тэрний арилцсан байна. Тэгээд одоо бол яг нэг тийм натурал бор юм шиг санагдаж надлаа. Харин тийм байна. Тийм байна. Баярлаа. Баярлаа гэсэн чинь төвшөөд энэ цууж. Будж байгаа үсгдэн. За баярлаа. Сток гоё болсон байна. Баярлалаа. Гоё байна. Сток гоё болчихжээ тий. Яаж вэ? За ээж үсгээрэй. Вау. Үнэн гоё яана. Чадчихв. Ястай гоё байна. Энэ одоо хөөсчих гэж хийбэр гэж. Одоо тий өргөжлүүлээд ачлах аргаа гол нь сурцсан учраас тий. Тэр нь айгүй гоё давааталтай. Би 60 настай хүн. Тийм залуу байхад жоохон насаараа хүн чимээл гоё ганга явж болдог тий. Ахаа 60 нас гэдэг чинь бас тийм бага нас шүү дээ. Аа. Нэг 60-ыг үзчихээ суулж шүү дээ. Аа. Тэгэхээр 60 насн дээр хүн өмсөд зүүх, тэгээд гоо сайхан, үс зүс өшөө тэгээд нөгөө янз бүрийн сурч мэдэх, өөрийгөө яаж өөрчлөх нь, аа өөрийгөө яаж шинчлэх нь, аппетит хийгээл те. Аппетит хийгээл. Тэгээд явхаар хүн ерөөс өөрийгөө тийм хөгшин гэж боддггүй юм байл шүү дээ. Бид нар чи олон жил үр хөвгийнхаа төлөө маш их цаг зав, ажил үр хөвгийнхаа төлөө маш их цаг заваа зарцуулсан. Одоо бид нэр өөрсөндөө цаг гарах хэсгээр хугацаа үлдсэн байгаа. Тэгээ яг энэ хэсгэх хугацаанд өөртөө хайпи байх хэрэгтэй. Өмсөд зүгтээ өөрснөө хинээс ч ичиж зоохгүй. Тэр өнгөний сонголт, загварын сонголт тий тэр нас заагаагүй шүү дээ. Тэгээ сурч мэдэх боловсрох, хэл сурах, үзэж харах, дуулж үжиглэх бүх юм нээлттэй бид нарт. Бид нар өөрснөө ингээ хаалт тавьчихдаг юм. Хаагаад байхгүй. Өөртөө хаагаад би хөгшин би болохгүй тийм биш байхгүй. Бид нэг л удаа энэ хорвоод ирээл өглөөл өнгөрч байгаа юм чи юм бол нэг хийгээд нас хамаагүй хий чадна болно бүтнэ. Та бүхэн маань битээртэй битээр мэлгтэй хамт ажиллаарэ.